اوترس نہٕ پانٛژن ٲٹھن دۄہن تیٖلٕے پتہٕ نہ حظ روٚنُے نہٕ سیُنٕے پتہٕ ٲسۍ گنٛڈٕ پھوٚلہ ژیٹان وکھلس منٛز تتھ اوس نہٕ تیٖلٕے ترٛاوان تٔتھۍ سۭتۍ ٲسۍ کھٮ۪وان بتہٕ असे तो साक्षी आज लड़कत तमिस वोट तकलीफ सह पंद्रह रेतन सोवरी खानदारस तम अकिस वरीस तकलीफ तो सह गुजर मे गुजर जुम वाल पोतर त्रेन रेतन मे तो बेहम लड़की अख तो मोजूर अस ना कह सारे बे सहार बुझा अस ना कहूँ जानान रोपये दया कह तो वो तकलीफ पानस तमिस लड़की तह लगे रोपये ोर सास रोपये आठ सास रोपये दह सास रेतस Şimdi zangan mangan hesmi gibi. Kihin azay kuvartı köyle ki muşta. Kihin. Eki muşta kuvartı köyle. Togyan to çaygan vaygan paçvori ham. Yarı dede pakya karas. Nasıl zang pakan, nasıl kiya pakan karas ki. Hiç manso mumbur vay doğa doğa karun yetek kaçan. Bu sefer ben merak ettim ki kaç karın kiya. Bostar. जेबा को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से माहाना एक हज़ार रुपया मिलता है मतलब दिन में तैंतीस रुपये उनको दिए जाते हैं तो सोचना यह है कि तैंतीस रुपये में घर का गुजारा कैसे चल सकता है आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर सज्जाद गनी लोन तक पहुंचाए और उनसे ये अर्जदाश करें कि क्या तैंतीस रुपये पर ऐसे घर चल सकते हैं उनसे ये कहें इन लोगों के लिए कुछ ऐसी स्कीम मुरतब करें ताकि इनकी ज़िंदगी भी आसान बन जाए कश्मीर अनहट के लिए मैं सज्जाद शाह